逃がさないわよ早く投稿しなさいああ 風と共に去れおとなしくしやがる この瞬間お前は永遠を手にするこれお前って本当にせっかちだな 逃がさないわよ逃がさないわよフッ Hey! こいつはどうだお前